ये 312 नंबर थिक मलाई बहुत अमेजिंग होता है से डिफर्स पता लग जाता है ओ माय गॉड रंग रंगीलो राजस्थान और राजस्थान का दिल है जयपुर और जयपुर के हर गली मोहल्ले में आपको एक ऐसा स्वाद मिल जाएगा जो सालों से जयपुराइट्स को सर्व हो रहा है बिना बदले और आज मैं अपने एक वीडियो के थ्रू आप तक एक ऐसा स्वाद पहुंचाने जा रही हूं जो 1944 से जयपुराइट्स को लस्सी पिला रहे हैं हाँ जी और जो 1944 में इस लस्सी का स्वाद था वही स्वाद 2022 में भी है तो so चलिए मेरे साथ और टेस्ट करते हैं जयपुर की फेमस लस्सी वाले की लस्सी हम लोग जा रहे हैं एम आई रोड जहाँ हम टेस्ट करेंगे आइकॉनिक लस्सी वाला की लस्सी जिन्हें लस्सी किंग भी कहते हैं आपको पता है लस्सी वाला on M I road is one of the oldest and signature thing of the pink city आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम है लस्सी पीने वालों की भीड़ जमा है मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कार कहाँ पार्क करूँ ये देखिए मतलब पूरा रोड जैम हो रखा है ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जयपुर ही आज लस्सी वाला की लस्सी पीने आ गया ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही इतना रश है यहाँ पर यहाँ पर हर रोज़ इतना ही क्राउड आता है और ये जो आप देख रहे हैं shop number three one two ये है ओरिजिनल लस्सी वाला की लस्सी वाली शॉप ठीक है और साथ में आपको देख रही हैं वो भी लस्सी की ही शॉप्स हैं बट वो सारी कॉपी हैं यस ये जो 312 आप याद रखिए ये 312 नंबर जो है ये है ओरिजिनल लस्सी वाला साथ है मिस्टर करण उनसे बात करते हैं सो करण जी प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर कितनी तरह की लस्सी मिलती है आप हमारे पास स्वीट लस्सी मिलती है सॉल्ट लस्सी मिलती है विदाउट शुगर मिलता है शुगर फ्री मिलती है और हमारे पास दो साइज है स्मॉल और लार्ज स्मॉल थर्टी फाइव का है लार्ज सेवेंटी का है ये वाली शॉप है ये ओरिजिनल है शॉप ये जो आ... ये ओरिजिनल शॉप है मेरे ग्रैंड फादर ने चालू करी थी मैं फोर्थ जनरेशन हूँ ये थर्ड जनरेशन अच्छा आप फोर्थ जनरेशन है ओके ओके ओके सो ये आपके फादर साहब हैं ये मेरे फादर ओके सब इस लस्सी को कॉपी कर रहे हैं आपकी लस्सी क्या स्पेशल है ओरिजिनल का जो टेस्ट होता है वो कॉपी नहीं कर सकता है कोई भी अच्छे टेम्परेचर पर हम लोग दही भी जमाते हैं सब कुछ करते हैं इनका दही बाहर से परचेज करा हुआ इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है तो ये लस्सी वाले की जो लस्सी की शॉप है ओरिजिनल वाली जयपुर में एक ही है कि कहीं और भी है सिर्फ एक ही है ये एम आई रोड पे सुना आपने लस्सी वाला की लस्सी के स्वाद ने जयपुराइट्स को कैसे बांध के रखा हुआ है सिंस 1944 और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सच्ची में फुर्सत ही नहीं थी एकदम से बस लस्सी बनती थी उनको ग्लासेस में डालते थे ऊपर से ये देखिए कितनी थिक मलाई ऊपर डाली जा रही है जिसका जो लस्सी का जो टेस्ट है ना इस मलाई से बहुत इन्हांस हो रहा था साहब के साथ लस्सी फ्रेश लस्सी बनाई जा रही थी फ्रेश दही आ रहा था वहाँ पर कुल्लड़ में लस्सी सर्व हो रही थी और आपको पता है जिस दिन मैं वहाँ पर शूट करने के लिए गई थी इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकते थे शॉप के बाहर लेकिन फिर भी ये चिल लस्सी पीने के लिए लोग क्यूँ में खड़े थे दो एक बड़ी दो छोटी दो छोटी दो बड़ी पकड़ो वो पंजाबी में कहते हैं ना एक लस्सी ग्लास ते बाकी सब बकवास <laughs> आप यहाँ पर लस्सी वाले की लस्सी कितने सालों से पी रहे हैं बीस पच्चीस साल तो क्या स्पेशल लगता है आपको यहाँ की लस्सी में जो और बाकी जो शॉप्स हैं जो लस्सी वाली वहाँ पे बहुत अमेजिंग होता है तो एक जैसा ही है अच्छा एक जैसा ही आप पच्चीस साल से पी रहे हैं टेस्ट एग्जैक्टली सेम है जो पच्चीस साल पहले था दैट्स ग्रेट अंत में आप कितनी बार आ जाते हैं लस्सी वाले की लस्सी पीने के एवरी संडे अच्छा अच्छा एवरी संडे एवरी संडे आई जाते आप यहाँ पर कितने सालों से लस्सी पी रहे हैं चाइल्ड ओके सो आप जयपुर से ही हैं मीन्स ओके क्या स्पेशल लगता है कि आप यहाँ खींचे चले आते हैं लस्सी पीने के लिए लस्सी तो और भी बहुत जगह मिलती है करेक्ट करेक्ट एक तो इनका जो ये स्पेशलिटी है ग्लास है that is one thing other than that कि इनका बहुत एकदम प्योर और फ्रेश प्रिपरेशन है ओके okay. और जो I think my child my son also likes this taste अच्छा है टेस्ट अच्छा है बताइए मिस माशा बहुत अच्छा होता है I am actually from Jaipur only so I know it's really popular and people from all over come here to drink this lassi it's really wonderful so so, कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पे लस्सी पीने के लिए मैं जयपुर बेस्ड ही हूँ तो आई कीप कमिंग कब जब भी यहाँ आना होता है ओके सो क्या डिफरेंट है यहाँ की लस्सी का जो बाकी शॉप्स मिलती है लस्सी जस्ट द फ्लेवर काफ़ी टाइम से है तो उसकी वैसी गुजर भी बनी हुई है आप बाकी में भी टेस्ट करेंगे तो डिफर्स पता लग जाता है कि डिफरेंट है बताती हूँ कि लस्सी वाले की लस्सी का टेस्ट कैसा है और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ऊपर इतनी मोटी लेयर है मलाई की आई गेस यही यहाँ की स्पेशलिटी है कि इतनी फ्रेश यहाँ पे दही जमाया जाता है हम्म मलाई काफ़ी थिक है काफ़ी टेस्टी लग रहा है मैंने स्वीट लस्सी ली है यहाँ पे सॉल्टी भी है शुगर फ्री भी है सच में अगर 1944 से यहाँ पे लस्सी बिक रही है ना और लोग खींचे चले आ रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है और वो रीज़न ये है कि ये टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है oh my god heaven heaven so guys ये था मेरा आज का व्लॉग मैंने आप तक स्वाद पहुंचाया लस्सी वाले की लस्सी का जो फेमस जो ओरिजिनल लस्सी वाले की उस लस्सी का स्वाद मैंने आप तक पहुंचाया अपने वीडियो के थ्रू आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर करूँगी जयपुर को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगी till then stay safe and keep asking your life okay now what